no dom chuib ზედრად გამოცვალე მე შემიდო მშვიდე რომ ხომარობდი გულიანთ ვალებს რადომ გაეცალე ვარდები ვარდები უშენოჩკნები ჩკნებიო წითელი ვარდი